Hallo, mir gefällt bei Educa Unterricht, eine Seite des Schweizer Bildungsservers, dass alle Ressourcen qualitätsgeprüft sind. Die Arbeitsblätter sind alle OER und hier bei den digitalen Materialien kann man das bei der Beschreibung genau feststellen und bekommt eine sichere Auskunft, ob man dieses Material frei verwenden darf.